Thank you. Загородный клуб «Александр», мы следуем за командой. Чуть далее мы посмотрим на то, как же команды все-таки приготовят эксклюзивное итальянское блюдо.